я не собрал патрончик. А мы все мы... уже в девятой, девятой части нашего прохождения с вами. Я на этот раз представлю с вами снова Ежик Вита, ну или в данный момент сейчас Дарк Вита, Таракан и ну, Нам, мы только что проснулись, и э, таракану снились эротические сны. Он нам рассказал уже, какие. Да. Там была она. Мне снилось, мне, мне снилось порнуха, а таракану, как он убивает зомбарей. Ой, блин, нубу. Так. О, да тут О, ложиться все, можно. засада сразу, чувствую по музыке. Не, здесь просто будут снайперы. Даже О, дверь вы... На, Казума. Сзади. А про камикадзе? Что не сказали? Сам не знал. Ах ты маленький, бессмертная сволочь. Тебя сзади тебя. Уже по трое. Ладно. Нет, все, я с гарантом бегать буду. Мне эта пушка больше, чем Мосина нравится. Я Мосина. Мне кажется, это много-много камикадзе? Трое камикадзе нормально. Ну и каждого камикадзе, ёпта. Сзади. Минус. Я чувствую, что где-то вот там, вот куда я смотрю, там еще снайпер есть, мне так кажется. Не, здесь всего два снайпера. Убит. Убит. Нет, не убит. Зачем я им в ноги стреляю? Там самое больное место. Ну не скажи. Если у тебя самое больное место ноги, я тебе сочувствую. Нет, то, что вверх. Ух ты ж, блин. Сори, ты подорвал бочонок Не пугай меня так. Стра... Людям страшно, когда очень... Ай, я колбанай, иди лесом, а! Я не буду с тобой заниматься. Все из-за моих побуждений Теперь рейтинг нашего видео 318. Маленький глупый человечек. Маленькая. Что, охренел, что А, ну да, прости. Маленький глупый ежик. <laughs> Какой маленький. Так, так. это не последняя была, а? А то я рассчитывал, что у нас десятая часть еще получится. Вот, тут вот. трупаки. Да, Гранату потому... нашел американскую. Здесь сейчас а эти вот тут будут. стволочка. Здесь сейчас пойду идет Че, много. Че, будешь вместо снайперки с стволочкой, что ли? А вместо снайперки идет? Да. Да. Да. Ой-ой-ой, я выкинул. Я выкинул дробовик. А, вот Мне кажется, или кто-то здесь растяжку поставил? Это я ставлю растяжку. Что за парень Конечно, здесь еще пулемет. Короче, охраняйте меня, я буду... Мне кажется, растяжки капец пришел. Чьи-то. Э, э, я, это понял, у меня выскочил убийство растяжки. Я там еще а поставлю. А Прикрой. На, отлично. Как желательно до растяжки всех убивать. Это просто так, э, профилактика. Так, так, в этом отличится... Я влюбился в двухстволку, ребят. Женись на ней, она теперь будет твоей женой, тебе будет готовить с тобой секс. Но у меня... Блин. Она не Короче, умеет готовить. Короче, на улице я никого не вижу, они, походу, все у вас. Да, они все у нас. Я одну лестницу держу. Вот она. Пантерфал. Правда, они все идут по второй но не это главное. О, господи, камикадзе, что Не, а осталось. О, наконец-то я могу выбрать динамит. Ух ты Так, так, все, затвори на улице, я вообще не вижу. Их там и не было, по-моему. Было, было, было, в начале засады были. Я же не одевал. А вот воскрешаются скелеты на улице. Ой, Блин, они быстро входят, Растяжка до болту. Мне уже становится не всего приятным. Да тут. Все, звезды идут. Мне кажется, ну, это... Сзади скелет. Меня один. Минус три скелета моей гранатой. Прикройте вниз динамит. Плюс же активировал мой динамит. Да. Я, я тут еще два положил. Увидите еще, еще. гранаточку нашел себе. Ага, ага. Камикадзе, походу. Да, камикадзе пишу. Я их не вижу. Я пойду вторую лестницу минимум. Я уже знаю, где они. На одной лестнице поставили фугасик, на второй лестнице фугасик, все. Теперь к нам так просто не подойти. Я смотрю, я смотрю чем не нравится мой да, Пулемет? походу, или снайпер. Да, Хевик, У меня два заряда осталось. Хевик, Хевик, Правильно, пытайся, пытайся, я тоже как ну. Все, Ух, нифига. Ух, нифига. Он ушел, ушел поле зрения. Кто мне скажет, насколько эта хрень страшная? Пулемет? Вообще не страшно. Это же Ух ты, страшно. А сейчас Да, лучше по этой игре вместо пулеметчика будет Слендер. Ага. Это тогда мы... Слендер, все ищут пистолет, чтобы его застрелить. Это фейк я Я хочу посмотреть на эту симпатяшку. Эй, подтяжка, почему ты такой некрасивый? Беги, ну. Да. Из дворница. Или как сказал, или как сказал а. Ой, камикадзе. Блин, у меня уже потом, даже патроновская снайперка не забыл. А, все, еще Камикады ведут. Так, ну да. зовут камикады. Много, особенно на ну, этой карте. Блин, ну не мигает сколько, блин. Тут нужен целый склад, чтобы привалить в одиночку. Бадым. Я отступаю на верхний полет лестницы. Опс. Как, не у... у меня закончились патроны. Наверное, на мою, на мою боль. Мне на... Холистики закончились патроны. Иду спасать тебя. Да встань, блин. Сколько на Сколько я тут уже положил на это лестничной клетки. У них там прям кладбище. Цапу, я, к сожалению, столько даже не наиграл, чтобы столько убить. логично из двух на втором. А сейчас посмотрим. Так, Расстание. все, неужели? Новая задача захватить грузовик. А, ну все понятно. Тут мы сейчас так, э, будем э, бензин пацан. искать, походу. Сейчас я патроны поищу себе. Вот так вот ты без патронов. Я у грузовика уже сижу бухаю. Кофе только. Сижу Хер... с немцем, с русским жду тебя. Все, все конец они... Ищем бензин. А не хм. все что ли? Друг, все так просто. А, Кто а ведет ты? машину? Я. Нет, мы все трое там были. А, значит, американские ученые. Ну вот я же говорил, я на первом месте. Да. Ладно, да, э, мы Тут оказалось 4 части, мы думали, что будет 5. Поэтому ждите нас в 10 части, будем новую карту проходить. Совсем скоро. Подписывайтесь на канал. Ставьте если... лайки и предлагайте свою кандидатуру. Если хотите с нами поиграть, можете добавлять нас, друзья, в стиме. Мы поиграем с вами практически в любую игру. Особенно с тараканом наша любимая игра Dota 2. <laughs> Ну ладно, пацаны. Пока. Пока, чуваки.